todavía respiro, todavía percibo restos de mi necia humanidad, sujetos a mis labios que no olvidan la intensidad con la que me envolvías y sin embargo se escapó, perdí el control de mi sufrimiento no more. fastidian esos mismos miedos del ayer, sujetos a mis pasos que se aferran a no olvidar las noches que te amaba y muere la necesidad de mantener la llama viva, ambiciones frías, esas que solían impulsarme ahora se han marchado y solo la monotonía que tanto rechazaba es el anhelo de mis días y de mis noches largas y fuertes